Iya, selamat datang teman-teman. Hmm, salam sejahtera saya ucapkan. Oh, hari ini saya akan coba memberikan eh, sedikit informasi yang mungkin sudah banyak yang tahu, namun anggota baru belum banyak yang tahu yaitu cara memasukkan eh cara memasukkan cara login akun Mira pribadi kita. <clears throat> cara loginnya mungkin kita bisa tahu di sini. Okay. Iya login SIM KPPN Kita tinggal klik di situ atau kita klik di pencarian PPN INA ORG login. Setelah itu kita klik yang pertama login SIM KPPN ini. Kita klik. Ya, akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini, teman-teman. Nanti kita tulis akun di username, kita akan klik akun kita. Ya. Akun kita contohnya seperti ini. Oke. Ya. Okay kemudian di passwordnya passwordnya itu kita klik user demo huruf kecil semua kemudian kita klik login setelah sampai di sini setelah sampai di sini <clears throat> kita bisa mengecek data-data kita di pengaturan akun kita klik di pengaturan akun kita bisa lihat ya kita bisa lihat di sini ada email email email di sini eh, teman-teman uh, bisa ganti teman-teman bisa ganti atau kalau masih kosong diisi email pribadi teman-teman terus fitur lama teman-teman bisa ganti passwordnya juga teman-teman bisa ganti yang penting di email oke okay? di data pribadi kita kembali ke data pribadi di data pribadi ini ada identitas pribadi pendidikan tempat kerja utama tempat praktek data keanggotaan mutasi keanggotaan jadi ini kita bahas di sini identitas pribadi oke identitas pribadi kita klik di identitas pribadi akan muncul seperti ini yap akan muncul seperti ini uh, jika teman-teman yang belum eh, punya bisa langsung memasukkan foto lengkap mungkin eh, alamat dan lain-lain belum lengkap bisa langsung di situ ya cara mudah sangat mudah jika selesai selesai semua bisa cek cek sendiri data virtual account eh, iya di sini terus ya 2019 belum bayar yang ya, belum melakukan pembayaran dan jika kita sudah melakukan pembayaran di sini ada hijau kalau merah itu saya berikan contoh untuk tidak membayar atau sudah membuat permintaan virtual account namun belum membayar kemudian yang hijau membuat permintaan virtual account dan membayar nanti admin komisariat atau admin DPP atau DPW